大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们要来谈谈的是世界上未来的一个趋势，也就是区块链以及货币的数位化。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，说到比特币以及数位人民币的专题啊，我们就必须去理解这两个东西的本来的精神以及未来的趋势。 首先呢，区块链里面的比特币、以太币或者狗狗币等等的数位加密货币，现在是当红榨子机，价格呢也是开始水涨船高。当时啊，比特币出来的时候啊，一枚才多少钱呢？一枚才零点一美元。当时啊，老师还很年轻，本来想买来玩一玩，结果啊，当时老师的客人电话一来就忘记了。啊，不过老师也不后悔没有买啊，因为如果给老师一个突然暴富的人生。 那么可能就是一个很可悲的人生结局，至少对老师这种尿性的人来说啊是这样子的。而就本质来说啊，区块链的加密货币啊，我们要怎么去理解它呢？老师举一个比较简单的例子来说，那就像什么？就像钻石。为什么老师用钻石来举例呢？因为钻石的价格高昂，但同时钻石也是不可回收的垃圾。为什么说呢？因为钻石基本上啊。 是他最早发现的时候，是由一些印度的王室的他们用的皇冠装饰之一。而到近代啊，钻石的原石啊，只能从亚马逊森林里面的河床啊可以捡到用捡的，所以说啊，它的数量十分稀少，所以物以稀为贵，当时就被法国的王室当成了宝石来对待。那个是什么时候呢？那个是西元前三百二十二年的时候。后来啊，就财团去垄断了整个钻石的开采以及贩售。 用以保持钻石的价格。根据统计啊，目前已知的钻石啊，如果都开采出来，那么钻石的价格跟普遍性啊，大概会跟大理石差不多的价格。就因为这些钻石厂啊，都被大财团给垄断了，然后再用广告告诉你，男人要求婚一定要奉上一颗跟石头一样大的钻石，才代表你爱这个女人。为什么呢？因为钻石很久远。其实不止钻石很久远，核废料也是。 比特币等数位货币的概念呢？这更直接的说什么呢？这些数位货币啊，几乎可以说是一些毫无价值的东西，因为炒作，大家透过了媒体告诉你，这是一个趋势，而且它绝对公平，没有办法造假，所以它最能够保值。在媒体跟持有者的推波助澜之下，这个加密货币啊，就开始有人趋之若鹜，认为这个真的是趋势哦。似乎只要把区块链当成主轴。 粪土都可以变成黄金了，但是啊，这些其实说穿了，就像什么，就像过去曾经炒作过的郁金香的花苞一样，还有什么，还有冬虫夏草，炒的时候呢，那个价格跟黄金一样，但是崩跌的时候呢，那也只是烂大街的东西。说实在一点的，还这些数位加密货币啊，还比不上郁金香跟冬虫夏草，因为这些区块链的货币啊，本身就是虚拟出来的，它没有所谓的偿债能力。 以至于现在出的所有狗狗币等等的，都是受到吹捧，看谁是最后一个接盘侠而已。而区块链货币啊，它最高的价值啊，只是在于你无法复制、伪造。每产生一个区块链的货币啊，它就不会消失在这个虚拟的世界，因为每一个人的手上啊，都有一本账。只要你持有这个货币，你就有一个账本。它是一个去中心化的概念，就是没有真正的发行者。 人人都是中心化哦，我的账本跟你的账本是一模一样的。哪一天我不用了，但是这个账本还是在你的身上。这就是所谓的货币的天网化，也就是说，区块链的虚拟货币啊，只要还有一个人在用，那么这一款其他所有的货币必然都不会真正的消失。这就是区块链的货币啊，跟一般游戏中的元宝或者钻石，对不对？最大不同的地方。但是问题是啊，它终究只是一个虚拟的货币。 世界上真实货币的存在啊，无论是瑞典的克朗、美元、欧元，甚至人民币或是新台币，除了美元它是比较特殊，是靠政治力与武力去干预之外，其他国家的货币啊，都是基于国力作为基底。也就是说，所有的现金、钞票或是铜板之类的货币，都是一个国家的信用状。也就是说，是一个国家的政府。 他说：“我发出来的这张纸币就是我国里的单位，哈，用原来当单位。所以说无论如何，我们整个国家都会保证你发出去的这些货币都是可以兑现的，是有价值的。那么这个国力的单位啊，也是受到其他国家的认可，所以就变成了世界的各国啊，他们可以国力的数位化的单位，它就是所谓的货币。各位啊，你要记得，老师刚刚说的是数量化，而不是数位化。为什么呢？” 因为货币既然是国家国力的单位化，所以每个国家能发行多少货币都不是自己说了算，都必须公告全世界。这个国家收回了多少旧的货币，又发行多少新的货币，有多少流通在市面上，又有多少库存在那个国家的中央银行内，它都有一套非常缜密的，而且环环相扣的国家级账目，在这个里面运转。 不是任何一个国家，你想怎么样去搞自己的货币，就怎么样搞自己的货币。如果自己乱搞，想印多少就就印多少，那么就变成什么呢？就变成像新巴威币一样，这几十亿的面额，但是却没有任何世界银行会承认这个货币，因为货币啊已经没有办法代表它的国家的国力了。 而美元呢？美元这次美在美国的大型的货币宽松政策，也就是 QE，从特朗普到拜登，根本好像是随心所欲的去怎么发钱啊，去购债？难道美国印钞票都是可以随心所欲的吗？其实也不是这样。美国 QE 所发出去的钱呢，不一定都在美国，有一部分会流通到外国去，所以并非全部的美元都撒在美国的境内。 而美国发行的美元呢，是必须以债务的方式来做预支，也就是跟全世界去借钱来发行美国国内以及流通到世界的美元。也就是说，美国每一次要做大傻币的活动，意思就是怎么样，要国家去当接盘侠，去发行、去购买美国发行的公债，来向世界各国去借款，或是呢，跟银行去借款。 让银行或者是保险公司这些财团了去购买这些美国的公债，然后美国再去分年偿还这些借款，然后再用美国国内的纾困案或是基建所需要的美元，所以美元狂印钞票啊，基本上它也不是随心所欲，而是打算勒索其他国家或是世界的财团，那要来你那来买美国的公债。美国的财政部啊，统计显示，从七月二零零六年的年底。 在公众持有的国债中，里面百分之四十四呢是由外国投资者持有的，而这百分之四十四的外国投资者呢，里面的百分之六十六其实就是其他国家的中央银行，尤其是什么？尤其是日本的日本银行以及中国的中国人民银行去买单美国的公债，也就是说，外国持有的美国国债中，百分之四十来自于日本跟中国大陆。 而且这个数字啊，截至二零一九年为止，日本是最大的债权国。第二个当然就是中国。也就是说，美国最喜欢的就是针对亚洲国家大街骂人、小巷借钱。说到底，还真的有点像路边的小混混。而另外一方面啊，美国因为它的政治以及军事以及科技的力量非常的强大，所以呢，大家不太担心说美国你的公债会违约。所以基本上也属于比较稳定的投资。 所以这也是为什么老师说过，美国绝对不会为了任何人、任何国家、任何地区去跟中国或是俄罗斯去开战。因为打起来的话，假使都不动用核武来做相互毁灭的战争，那么基本上最多只能打成平手。而且远道而行到亚洲来打仗，美国吃败仗的机会是非常高的。 那么一旦吃了败仗，军事上的优势消失，那么美债跟美元的偿还能力就会受到全世界银行的怀疑，那么美元就容易陷入了风暴，美国经济也会整体的垮台。所以无论如何，美国都不会让自己陷入了跟大国作战的危机，尽量都是用外交的方法来跟中国以及跟俄罗斯来抗衡。所以美元的稳定以及美元伪钞的数量，一直是美国联准会的两大痛点。 美国联准会啊，就像美国政府的账房先生啊，但是呢，这个账房先生啊，却不是美国政府体制内的单位，而是像外包的账房先生，就像什么呢？就像公司跟企业委外的会计师事务所一样，他不归公司管，但是却管的公司的账。让各位们了解一点。而讲了这么多啊，跟这跟今天的主题数位人民币有什么关系呢？关系就是在于一般的货币发行出去以后是难以追踪的。 至少美元是这样，而人民币过去啊也是受到伪钞跟追踪不易，导致逃漏税以及贪污非常的盛行。当然，现在贪污还是一样的严重，只是换个方法而已。而且要来做账啊，你要要贪的话，你也得做账，避免呢党中央现在有监管机关啊来查账的时候，你的资产跟你的收入明显不符合，那结果只有一种，那叫做抄家。而伪钞为什么不是中国的痛点呢？ 因为中国为了解决这个问题啊，就从十几年开始，就从人民币现钞改为用银联卡来消费，再从银联卡转到了支付宝，再从支付宝衍生出来的腾讯的财付通，以及后来的微信钱包，百姓使用现钞的机会少了，那么伪钞的流通就成为了障碍。 因为无论如何，钱都必须存回银行，然后再从银行充值到支付宝以及微信。那么，微信跟支付宝里面的余额的钱，就是真正的人民币。百姓在用这些工具去支付，来支付日常所有的所需要购买的东西。所以在很大的程度上，大幅度的杜绝了中国的那个人民币它有伪钞的问题。那基本上货币金融的稳定度就会很高了。当然，如果是这样，那就好了。 为什么呢？因为人民币到现在还是有现金交易，这些现钞啊都是难以追踪的货币，不像微信跟支付宝，你的所有交易记录都是不可逆的，也几乎是不会出错的。就是出错啊，那也是腾讯跟阿里巴巴要去扛这个账。所以基本上啊，大概率的都是不会出错，也不会有什么虚假的货币去产生。但是呢。 谁是谁的钱，这个就很难追踪了，随时就会产生了资金的断点，也就是呢，提领到了银行，然后百姓把它取领出来变成现钞之后，它就难以追踪了。那么中国的税务啊，就不能够一定的去怎么样收到应该收的税，例如什么，例如工程款里面的回扣。 交易是在银行，但是回购还用现钞，这样的货币流动啊，就造就了税务以及贪污的最大的缺口。就像什么呢？就像以前在明清两朝的琉璃厂，哎，那些官员要贪污啊，他不能直接收银两，他必须去琉璃厂去换成钱。别人送给他一些一些装饰品，文人相赠嘛，哎，送了一个字画什么东西的，然后再从再从这个官员的家里啊，把这些东西拿去卖给琉璃厂，琉璃厂再给他一个高价，其实根本就是自己的黑钱洗钱的。 方式而已，所以这个时候啊，数位人民币就成为了重要的发展重点。而所谓的数位人民币啊，我就是可以什么样？可以用离线的一张实体的卡片，也可以结合的手机支付。这有点像什么呢？说白了，它有点像我们台湾的一个悠游卡或者一卡通。 但是呢，现在的手机支付啊，跟跟这些数字人民币最大的差别是，你不一定要上网。哦，像我们现在用的支付宝或者微信，你必须要上网之后才能够使用这些余额。呃，但是呢，你你用数位人民币啊，它是可以直接在线下以离线的方式来进行资金的交易，那么所有资金的流动都可以一目了然。 谁从谁那里收到了什么钱？这个钱又从这里流向到了那里？所有资金的流动成为了有中心化，也就是政府以及他们的控管还有发行，但却同时有了区块链的特征是什么？是无法篡改也变更的资金流动记录。所以，数位人民币啊，就是未来国际货币的趋势。那么，未来在百姓身上只有数位人民币的时候，而你手上没有真正的现钞。 任何贪官污吏将会难以藏匿贪污的现金，只能把它变成有价的物品啊，就像刚刚提到的，把它变成黄金、白银或者其他实体的替代品。而更重要的是，是企业无论如何的做账啊、演艺界的什么阴阳合约，或是工程的回扣，或是地下交易，只要你用的是人民币，你要变现，都会及时的完全曝光给中央政府知道。那么打击贪官污吏是其次。 掌握国内大部分人口的税收就是最大的好处，而数位人民币啊，就是正式的货币，它是真正具有偿债的能力，不是靠你电脑去挖矿就可以无中生有的，而是你必须真正的行使的劳务才会有的对价收入来做交易，所以数位人民币啊，不会像区块链货币一样，有一天它可能因为量子电脑或是因为其他的状况出现突然崩盘，一变成一文不值。 而是一个真实的虚拟货币，而未来世界的金融啊，也必然会走向这个道路。欧美可能比较慢一点，但是呢，也不是全部。比如说什么，比如说欧洲的瑞典，它就往这条路去迈进。目前，瑞典有一千六百家商业银行中，已经有九百多家不提供你现金的服务。农村地区呢，不再保留自动取款机，也就所谓的 ATM。 商业跟企业可以拒收你用现金来做交易，而且这个也是已经合法化的。在二零一六年的时候啊，根据调查，瑞典的现金交易啊，仅占它所有的支付交易中的百分之二十，它是远低于全世界大部分我们的消费习惯，是百分之七十五都是用现金。而现金交易的金额呢，其实也更低了哦。它在二零一五年啊，在整体瑞典的交易里面只有百分之二。 那因为二零二零年的账还没有出来，但是二零二零年的预估啊，大概它只有降到百分之零点五，都是用数位去交易的，而不是用现钞。而中国部分啊，保守估计，中国必然会在十年之内，八成以上的百姓都会改用数位人民币，届时中国的金融将会牢不可破，世界各国将难以去操纵或是攻击中国的人民币。 因为无论你怎么样的攻击，都必须进入了中国的金融期算机制，转化成数位人民币。那么过去的外汇攻击就会变得无计可施。当然了，我们也知道，自古都是道高一尺，魔高一丈。会不会有击破这个数位货币存在的方式？当然还是可能会有，但是没有像现在那么简单而已。 而世界上最多黑钱的国家是哪个国家呢？啊，当然就是美国了。也将会是因为它现在是的，世界货币啊，而且债台高筑的状况，它想进入数位化，那就是难上加难了。因为什么？因为一旦美元数位化，代表所有的交易都必须变成台面化，这个对美国啊是极端不利的方向。所以最终，美国无法数位化，与中国的必然成为数位化的货币机制。 就是我们会看到的，那么世界金融到了非常大的一个变化跟变局啊，这是我们可以见证这个历史。而这对于美国本身的税收能力啊，因为你没有把它变成数位化，所以到最后你能够征到的税，还是别人逃漏税之后一些穷苦百姓的税，而你没办法真的去取得了，比如说一些地下交易，他们所得到这些这些黑账或者是税收，这对美国是一个非常不利的状态。 那么，这个以上啊，就是我们针对区块链以及数位人民币的一个概略性的解说。老师啊，是一个武术老师，不是一个金融专家，所以说从老师这里啊，没办法说出什么深奥的金融学问。所以说，老师只能用最简单的举例啊，来跟大家稍微说明一下关于区块链以及数位人民币之间的关系。如果你喜欢我们这期的节目，请欢迎各位订阅、按赞、分享以及评论。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。